имаат ни елементарни права за да можат на прошетка и така натаму, контакт со семејства, па има и деца и така натаму, не би се останал во овие сегменти, но сакам да ве, да, ве, да, да го повторам ставот на Народниот правобранител или мислењето од тоа што најдовме во при нашите посети, дека имаме многу слаг систем за, за прифат на бегалците, а од друга страна додека престојуваат тешко или никако не можат да ги остваруваат правата, но за жал од тоа кога и ние укажавме на вакви работи, а тоа било уште пред две години, не е преземено ништо ни од формален, ни од реален аспект, ни законот не е, не е подобрен за да има повеќе стандарди, за да и да не дојде до вакви катастрофални последици. Од друга страна, ни реалните овие сместувачките капацитети се средени, нема нема капацитет Македонија тоа да го направи, а е должна како држава да го направи. Ни се случува, ни се случуваат и вакви а, трагедии да а, има и жртви, односно да ги изгубат животите и така А мислам дека властите во Македонија многу малку прават по однос нивните права, нивните можности да ги прифатат согласно стандардите и така натаму, а од друга страна уште помалку права по однос на квалитетно информирање на граѓаните за да имаат за да имаат добра добри информации. Сметам дека властите не се подготвени во Република Македонија во толкави размери да можат да, да прифаќаат мигранти, а да тие можат да ги остваруваат нивните права. Затоа и ја поздравувам идејата дека треба да се смени, односно да се надгради законската регулатива во која би се, би се вградили и одредби кои ги овозможуваат таквите стандарди а од друга страна треба и реално вложување, и реални средства треба за да може Македонија тоа да го направи.